sabrūk, nepūlies vienalga sabrūks. Ļauts no nelaimes smūk, neturi cietā pat viņi mūks. Pasaules brūkošie stabi, tāpat tos cilvēkus ķers. Neļaus tiem justies labi, cilvēki nāks pēc labiņa tvērs. Pasaulē glābiņa nav un nebūs. Tik vien esam kā paši. Centies uzreiz labāk nekļūt. jāiztur pasaules brukšanā braši. Pasaule brūk, nepūlies vienalga sabruks. Ļauts no nelaimes smuk, neturi cietā pat viņi mūks. Pasaules brūkošie